қызғаншақ кеудің қырғыны үшінші бөлім анаңа барасың деген сөзден кейін ғана қыздың беті бер қарады дананың бар айтқанын істеп шауып жүр ол әперген сөмкеге жаңа киімдерін салып отырып анашыма көрсетемін мынау көйлектерді анау қуыршақты да әкетсем бола ма әкетейінші деп қиылып қояды әкете ғой қызым не әкеткің келеді бәрін алып кет көрсете ғой анашыңа рахмет деген әсел сөмкесінің бұйыры бұлтиып толып кетсе де ойыншықтарын тықпыштап әуре қызының қылығын қызықтап отырған мен дананың ойы басқа жақта аңсар кешігіп жатыр қайда кетті екен жүр әкең келгенше шай ішіп деді қызына мейірлене қарап иә менің қарным ашты деген әселін көтеріп алған ол ас бөлмеге келді екеуі асықпай отырып тамақтанып алды қызының таңдай тақылдап қалған сөзшең екен анаңа барасың дегенге қатты қуанып кетсе керек бір тынбай сөйлеп отыр сөзінің арасында сіздің атыңыз кім болады деп қояды менің атым дана деп күлімсіреді бұл мен сізді дана апай деп атаймын дана апай дана апай демеші мені дана мама деші ең болмағанда деп ернін бұртиып өтірік өкпелегендей болды дана мама мақұл мен сізді дана мама деп атаймын анашыма барғанда айтамын дана мама мені күтіп отыр бірге барып бір күн қонып қайтайықшы деймін анашыма сіздің үйіңізде бір күн қонамыз иә деген әсел ортаға тағы да жансаяны қыстырып қойды алғашқы күннен неге осылай сөйлеспеді екен қызымен ә дегеннен мен сенің анаң боламын бұдан кейін менімен бірге тұрасың ол сенің анашың емес ұмыт оны деп баланың жанын алыпты ғой ымырт үйірле есіктің тарс тұрс етіп қатты ұрған даусынан дана селк ете қалды әсел де ойыншықтарын тастай салып қатты дауыстан қорқып жүгіріп мұның бауырына келіп тығылды есікті сындырып жіберердей қатты ұрып жатқан кім болды екен дананың тұла бойы түршігіп төбе қиқасы шымырлап қоя берді ол бекер қорықпапты келіп тұрған аңсар удаймас екі аяғында әрең тұр көздері қанталап кеткен мұның не ішіп балғансың ба деген данаға қарап сен деп бірдеңе айтпақ болды да сөзінің соңын жұтып тәлтіректеген бойда жуынатын бөлмеге кіріп кетті үрпиіп қарап тұрған қызына дана сен мультик көріп отыра бер мен қазір әкеңмен сөйлесіп алайын кейін бірге анашыңа барамыз жарай ма осы бөлмеден шықпай тыныш отыр деп оны басқа бөлмеге кіргізіп ноутбугінен мультфильм қойып берді бір кезде жуынатын бөлмеден тасыр тұсыр еткен дауыс шықты аңсар жуынатын бөлмедегі айна мен басқа да заттарды ұрып қиратып жатқан сияқты Ашы судан ұрттап алса қаны тулап шыға келетін оның мінезін жақсы білет. сөз тыңдамай айтқанға көнбей алдына келгенін таптап жаншы өтетін тентектігі оянады анда санда бір ұрттасады қазір де солай болып тұр дана жуынатын бөлменің есігін ашпақ болып аңсар саған не болды есікті ашшы деді дананың даусын есіткен ол шамалы үнсіз қалды да есікті ашты айнаны жұдырығымен ұрып сындырған ау қолдары қан еденде айнаның сынықтары неге бұлай еттің қолдарың қанып кетіпті ғой қазір мен таңып берейін деген дананың шашынан уыстап ұстап өзіне тартқан аңсар қалай екен ол қандай екен ол саған не істеді қане көрсетші деп мұның киімдерін дар дар жырта бастады қой деймін саған әсел шошып қалады есіңді жи деп шыр шыр еткен мұның сөздерін аңсар құлағына дәлмеді. оның көз алдынан дананың өзгенің құшағында жатқан бейнесі кетер емес мүмкін саған былай жасаған шығар әлде былай ма деп дөрекі қимылмен сорақ әрекеттерге көшкен ол дананы шашынан сүйреп сол кіребес бөлмеде ақ әбден тәнін азаптады әсел көріп қояды жүрші жатын бөлмеге жарайды бар айтқаныңды жасаймын тек бұл жерде емес жібер деймін саған деген сөздері удаймас еркекке еш әсер етпеді дәл қазір онымен ерегесіп шайқасып айқайласып ештеңе ұтпасын білген дана бір кезде алдауға көшті тек мынау масқара тірлікті қыз көріп қаймаса шарарды. ақ тер көк болып бұл тірлікте өзінен асқан мықты жоқ екенін дәлелдеу үшін бар өнерін салып жатқан аңсарды амал жоқ бұл да аймалауға көшті сен мықтысың күштісің кереметсің жаным деп оның құйындай жүйткіген қалауын сәлде болса сая саябырсытты миына бірдеңе жеткендей шалқасынан түсіп жата қалған оның құшағынан босап шыққан дана сүйретіліп жүріп киімдерін киіп алды шашын реттеп әсел отырған бөлменің есігінен сығалады ол мультфильмнің қызығына кіріп кетіпті ештеңе байқамағанына шүкір кіреберіс бөлмеде жемтігіне тойып сіңдіре алмай жатқан жыртқыш аңша ырс ырс етіп көзі жұмылып ұйқыға кетіп бара жатқан аңсарға бұл тыжырына қарады оның ұйықтап қалғанын күтіп дана бергі бөлмеден шықпай отыра берді бүкіл тәні ауырып өзін қор сезінуде көзінен мөлт мөлт етіп тамған тамшылар екеуінің арасындағы байланыстың соңғы нүктесін қоюлатып жатқандай үйді басына көтере қорылға көшкенде ғана бұл барып аңсардың үстін жамылғымен жауып қойды содан кейін ғана әселдің жанына келді сүйретіліп анама барамыз ба деп тағы да әдетіне көшкен оны енді қалай жұбатарын білмеуде ертең барамыз міндетті түрде ертең өзім ертіп апарамын қазір осы жерге жатып ұйықтайықшы деп еді әсел жылауға көшті қызын құшақтап алған дана да еңіреп қоя берді айналайын сен қоя тұршы енді сен жыламашы жаным қойшенді, қойшы енді шамам жоқ ауырып тұрмын қызым түсінші мені деп сәбимен бірге қосыла жылаған дана үшін бұл азапты түн болды жаны мен тәні қосыла күңіренген естен кетпес қорқынышты түн болды таң ата дана тықырлаған дауыстан шошып оянды қызын жұбатып отырып құшақтаған бойда сол отырған орындарында қисайып жата қалып еді екеуі де өксіктерін әрең басып ұйықтап кетіпті әселді оятып жібермейін дегендей орнынан жаймен тұрды аңсар түнде өзі сындырған айна сынықтарын жинап жүр екен дананы көріп түк болмағандай ыржалақтап жаным ау түнде не болған өзі мені ауыз бөлмеге неге жатқызып қойғансың деп тұр арсыздыққа салынып жоғал көзіме көрінбе деді дана өзін әрең басып үйде қызы ұйықтап жатпағанда қазір айқайды салатын еді неге не болып қалды деп түк білмегенсіп тұрған аңсарға бұл алара қарады кет сен өмірді қайта бастаймын деп ойлаған мен ақмақ екенмін біз ешқашан бірге бола алмаймыз деді дана тістеніп олай демеші жаным ештеңе есімде жоқ түк білмеймін шын айтамын ештеңе де есімде жоқ айнаны сындырдым ба ничо орнына басқасын әкеліп қоямын ашуыңды ас, әлі де ештеңе бүлінген жоқ бүлінді неғып жүз айнаны сындырмайсың а саған деген сезімімді бір жола сындырдың үмітті үздің біз ешқашан бірге бола алмаймыз соған көзім жетті кет мен сені көргім келмейді саған деген көңілім суыған екен мен өзімді алдап келіппін естің бе дәл қазір кет олай демеші жаным кешірші мені сені тағы да өкпелеттім бе бұдан кейін бәрі басқаша болады өмірді жаңадан бастаймыз деген аңсар жақындап келеді кері қашқанда ана жолама қазір айқайлаймын кет милиция шақырамын деп даусын айтты. кешір дедім ғой сен маған ешқашан тыныш өмір сыйлай алмайды екенсің көзім жетті қыз жігіт болып жүргенде екеуміз жиі қырық пышақ болып қырылатын едік әлі де сол жағдай уақыт өткен сайын ушықпаса басылмайды екен маған тыныш өмір керек бір бірімізге қанша ынтық болсақ та біз бақытты бола алмаймыз о баста үйленбеуіміз керек еді біз қателестік біз бәрібір бірге бола алмаймыз бір күні бір бірімізді өлтіріп тынбай тұрғанда осы жерден тоқтайық мен сенен қорқамын естің бе қорқамын сенен шығып кет үйімнен деген дана шыңғырып жіберді мен сен сүйемін қой, менің мәңгілік махаббатымсың сол махаббаттың бір күні мені отына тірідей өртемей тұрғанда осы жерден тоқтай. түндегі тірлігіңнен кейін жек көріп кеттім сені түріңді де көргім келмейді сүйген жанына ешкім ондай қорлық көрсетпес сенікі жай өзімшілдік естің бе болды жетер осы жерден тоқтайық солай ма бәрі бітті ме деген аңсар біраз уақыт ойға шомып үнсіз отырды да кетуге жиналды ол шығып кеткен соң дана отыра қалып өкіре жылады неге жылап отырғанын өзі де білмейді аңсардың кетіп бара жатқаны ма неге жылап отыр қимайтын сияқты ма алыс болса тоңдыратын жақын болса күйдіретін бұл қандай асау тентек махаббат өзі аяқ киімін киіп есіктен шығып бара жатқан ол мұның жан дүниесін қаңыратып бос қалдырып кеткендей екі сезім арпалысып дананың жүрегін от пен суға кезек-кезек лақтыруда әйел ғой тілі жылдам ашу үстінде тілімен аспанды екі айырып жерді қақ ортасынан жарып жіберетіндей айбат деді дана аңсар кеткен соң бір уыс болып шөгіп бейшара халге түсті де қалды біледі ол енді келмейді бұл оған ауыр сөздер айтты қанша тентек болса да оның да намысы бар мүмкін осылай болғаны да дұрыс шығар келмегені де дұрыс бекерге бір күні мұны қызғанып ажалынан бұрын жер жастандырар онымен бірге өмір сүру азап екенін білсе де сезсе де қимастық сезім бар жүрегінде бұдан кейін онымен бірге өмір сүру мүлде мүмкін емес жағдай ғой мыжыңдап мұның өткенін іс әрекетімен ащы сөздерімен қайта қайта есіне салып күн бермесі белгілі сонда да неге оны қимай отыр сүйеу мен жек көрудің иін тіресіп қатарласа қалғаны несі үшінші бөлімнің соңы жалғасы бар